练完了，超累，超累，累死了，累死了，是吧？先生，thank you，好，有病，OK，My job is very good, I think so。来，终于，终于结束了，太开心了。我们的台湾发生了一次希望以后大家看得到台湾的煤气灶。来，讲。 好嘞，哇，现在不知道讲什么，不过很开心。讲，超过瘾的，全部都做完了。讲，赞，台湾 number one。黄博一这边，讲一次。来，好开心的了。等一下，再一次。耶，超爽的。然后呢？神水，哎你那个裤带面打。OK。来，再讲一次。 啊，讲什么？你刚刚讲的，我刚没录到。我觉得就是这次有一点小失误，有点悔恨，下次应该要认真一点。对，应该是这样。做错就做错嘛，别人想做又不能做的，对不对？至少我们能上台做啊，对不对？啊， <laughs> 就这样子了。